ficha tano za kuzingatia pale ambapo unanunua videograph camera. Moja ya swali ambayo limekuwa nikiulizwa mara nyingi zaidi na watu ambao wananifuatilia iwe ni DM, WhatsApp, kwenye comment na wengi wamekuwa wakihitaji nije na video ni swala la kamera of course ni swala ambalo lina confuse kwa sababu kuna 100 of brands na aina za cameras ambazo ziko duniani so ni ngumu sana mtu kudecide precisely ni kamera gani anunue na azingatie vigezo gani so leo mi nitakwambia ficha tano ambazo natakuwa kuzingatia pale ambapo nanunua kamera kwa ajili ya maswala ya video iwe unatengeneza content za aina gani iwe ni youtube vlog unatengeneza content za travel commercials music video film na aina zingine za content basi kwa kuzingatia hizi ficha tano utaweza kuchagua kamera yako precisely kabisa na ukaweza kujenerate income au kutengeneza content ambazo zitakusababisha kuongeza value kwenye karia yako by the way kuna mambo kadhaa ya kuzingatia ukiachilia mbali budget ambalo ndo swala ambalo huwa nalikomendi au kumuuliza mtu kwa mara ya kwanza akiwa anahitaji kununua kamera, ndipo nije hivyo vigezo vingine, kwa sababu vinahitaji mjadala mkubwa. Basi kuna vitu vingine ambavyo ni ficha tano. Kuna kamera nyingi, so nitaanza kueleza kuhusiana na hizi ficha tano ambazo inatakiwa uzizingatie pale ambapo unatoa hela yako mfukoni unaenda kununua kamera yako mambo kadhaa ambao watu wengine wao wanatumia kama kupima uwezo wa kamera kwa mfano sensor size 10 bit pamoja na 8 bit lakini kuna kamera size na mpaka 12 bit e, maswala ya low light e, na mambo mengine kama stabilization inside au building stabilization katika kamera lakini hivyo vyote vinaweza vikamezwa ndani ya hivi vitu vitano ambavyo nitavieleza na by the way hivyo vitu ambavyo watu wanatumia it's more professional kwa wakati mwingine kwa beginner na mtu anayeanza unatakiwa kujua basics tu ambazo zita itakusaidia wewe kuweza kuchagua device ambayo ni nzuri na itakusaidia wewe kuweza kufanya kazi zako. Feature ya kwanza ambayo unatakiwa kuzingatia pale ambapo unanunua kamera ni video quality au resolution. Yes, of course hakikisha kwamba kamera yako ina at least uwezo wa kushuti 1080p kwa maana ya kwamba hiyo uh, kwa wakati mwingine au jina lingine tunaita ni full hd iwe na uwezo wa kushuti at least full hd kwa maana ya 1080 1920 kwa 1080 of course saizi teknolojia imeshakuwa sana kiasi kwamba tuna kamera ambazo zina uwezo wa kushuti 4k 6k 8k pamoja na zingine zinashuti mpaka 12k lakini at least jitahidi kama utaweza kupata kamera zenye uwezo huo basi hakikisha kwamba kamera yako ina uwezo wa kushuti uh, 1080 dp kwa maana ya full uh, hd kigezo cha pili au ficha ya pili hakikisha kwamba kamera yako ina uwezo wa kushuti 60 frame per second of course frame rate inapimwa kwa kutumia uh, kwenye sekunde so idadi ya picha zinazopatikana kwenye sekunde moja ya video ndo zinaitwa frame kwa hiyo kama kamera imeshuti katika 24 frame per second, na maisha katika sekunde moja ya video kuna uh, picha au kuna frame 24. Kwa hiyo ili uweze kupata cinematic look picha ambayo ni cinematic ya kawaida unatakiwa ushuti katika 24 frame per second lakini ili uweze kupata smooth slow motion pale ambapo una shoot shot zako hasa zile ambazo zinahusiana na movement basi hakikisha kwamba unapata kamera ambayo ina uwezo wa kushuti 60 frame per second ili utakapo slomo au kuweka slow motion hata kwa 40% iweze kuwa na smooth slow motion pale ambapo una shoot so ni kitu muhimu kwa sababu aina ya content ambazo sasa hizi zinatengenezwa ili uweze kupata slow mo smooth slow motion basi hakikisha kwamba unapata kupata kamera ambayo ina uwezo wa kushuti 60 frame per second. Hicho ni kigezo cha pili. Feature ya tatu, hakikisha kwamba kamera yako ina uwezo wa kuwa na manual control. Of course, ili uweze kupata video ambayo ni nzuri kwa maana kwamba imezingatia quality zote za kuwa na video nzuri, basi hakikisha kwamba kamera hiyo inakupa uwezo wa wewe kuwa na control ya three pillars of exposure. Napozungumza kuhusu three pillars of exposure, nazungumzia vitu kama aperture, shutter speed pamoja na ISO in advance lakini pia lazima iwe na uwezo wa kukupa access ya kufanya settings za white balance so kamera ikiwa na uwezo wa kufanya au kukuruhusu wewe kufanya hizo settings zote tatu au nne basi ni uhakika kwamba hiyo kamera ni nzuri na inaweza kukupa picha au video ambayo ni industry standard ambayo unaweza ukaitumia kwa matumizi yoyote yale ambayo wewe unayatumia ficha ya nne ya kuzingatia pale ambapo unanunua kamera hakikisha kwamba una meja au kuiangalia kamera yako unaangalia building quality pamoja na features zilizoko katika hiyo kamera of course kuna kamera ambazo zimetengenezwa katika material tofauti na za brand tofauti so kutegemeana na aina kazi ambazo unafanya kama unafanya kazi nyingi za traveling vlog na nini namaanisha kuna uwezekano mkubwa wakati mwingine kwa bahati mbaya kwa kutaka au kutaka kamera yako inaweza ikapitia msukosuko ikadondoka kwao hakikisha kwamba pia unapochagua aina ya kamera unachagua kamera ambayo ina uwezo mkubwa wa kuhimili kwa maana ni durable kamera lakini kitu kingine kwenye hilo swala la features au uh, building quality, hakikisha pia kamera ina uwezo wa kuwa na flexible au flip screen, kwa maana kwa ya kwamba unaweza ukaadjust screen yako either ukaweka kwa juu au kwa chini au pembeni kwa vyovyote, au ukaflip kwa mbele, kama hata unajishuti mwenyewe uweze kujiona vizuri au kufocus na kufanya settings zingine kama hizo. Kupata kamera kama hiyo na kugaranti kwamba itakupa uh, uwanja mpana au uh, uwezo mzuri wa kuweza control image quality na settings zote ambazo unazifanya. Ficha ya tano ambayo unatakiwa kuzingatia pale ambapo unachagua kamera ni battery life. Yes, of course it's very embarrassing pale ambapo unanunua kamera au una shoot tukio lako, kamera inakata ndani ya dakika 30 ukiwa unaendelea kushoot au hujamaliza tukio lako. So unaweza ukatumia website ambazo ni trusted, kugoogle na kusearch kwamba kamera unalonunua beti lake lina span ya muda gani au lina last baada ya muda gani pale ambapo unakuwa shoot. Lakini pia wakati unanunua beti, pata ushauri na usome ujue kwamba ili beti ninalonunua ni beti lizuri, kwa maana linaweza likadumu kwa muda gani. Usipende kitu ambacho ni cheap, kwa kujua kwamba beti gani ambazo linaweza likakusaidia wewe kufanya shughuli zako kwa muda mrefu, hasa kwa wale ambao wanafanya shughuli za live na event ambazo zinataka ushuti uh, kwa muda mrefu kwa hiyo kama utapata beti ambalo lina changamoto au linazima basi itakuwa vigumu wewe kuweza kukamilisha kazi na wakati mwingine utawaboa wanaofuatilia kazi zako kwa maana kwamba utakuwa unakata kila mara unatoa beti unaweka so hicho ni kitu cha msingi cha kuzingatia so hayo ni mambo matano ambayo unatakiwa kuyazingatia pale ambapo unataka kununua kamera ya aina yoyote ile kwa ajili ya matumizi ya videography by, by the way mpaka hapo sijataja kampuni yoyote kwamba bwana nunua nikon nunua canon nunua lumix maana panasonic sijataja sony so unaweza ukawa unajiuliza by the way kamera ziko nyingi na kwa kuzingatia hizo ficha tano nitakutajia tu baadhi ya kamera ambazo zinaweza kuwa na ficha ambazo zina fit na zinaweza zikakupa wewe industry standard na ukaenda nayo hata kwenye professional work na watu wakasema wao ametoa kitu kizuri so ngoja tuzungumze kuhusiana na bajeti sasa unaweza ukawa unajiuliza sasa bajeti yangu ni bei gani ambayo inaweza ikawa inatosha kamera uh, kwa ajili ya matumizi yangu ya videography. By the way, kwa makadirio na kwa research ambayo mimi nimefanya nimegundua kwamba ukiwa na dola 500 una uwezo wa kupata kamera nzuri at least ambayo ni ya videography. So kama wewe ni beginner, kwa kuanzia dola 500 kuendelea kuna uwezekano mkubwa wa kupata kamera nzuri, lakini chini hapo si recommend na sikushauri kuweza kuweka budget ya namna hiyo. Kwa dola 500 na kuendelea, una uwezo wa kupata kamera nzuri ambayo inaweza kuwezesha wewe kutengeneza content zako vizuri na ukapata content ambazo ni quality na ni industry si standard. Baadhi ya kamera ambazo naweza nikakutajia, kwa mfano kuna kamera ya Canon ambayo ni 60D, Canon 60D ni kamera nzuri, ina shoot 1080dp kwa maana ya resolution, lakini pia ina uwezo wa kushuti 60 frame per second, lakini katika 720 resolution. So hiyo ni downside mojawapo. Kwa kama utahitaji kupata slow mo kupitia 60D itabidi utumie 720 sio mbaya sana lakini unaweza ukaanzia na tukaendelea ku upgrade kadri unavyoenda kamera nyingine pia ni Canon D200 uh, pia inajulikana kama SL2 Canon SL2 yes ni kamera nzuri ina 1080 dp na ina uwezo wa kushuti vizuri na hizo features zingine zote ziko na zimeweza kuzingatiwa nyingine ni Canon SL3 pia ni kamera nzuri ambazo zinaweza kuofa wewe matokeo mazuri sana pale ambapo una shuti kama bigina na unaanza biashara video kamera nyingine Panasonic lumix gh4 gh5 gh7 na kuendelea hizo ni kamera nzuri ambazo zinaweza kuofa wewe hizo feature zote ambazo mimi nimezitaja hapa kamera nyingine ni canon eos rs5 pamoja na r6 hizo ni kamera nzuri ambazo zinaweza kuofa kuna canon uh, Mark 4 lakini pia kuna Canon 1DX. Hizo ni kamera ambazo zina uwezo mkubwa na zinaweza kuofa hizo feature zote ambazo nimetaja. By the way, unaweza ukawa surprised, kuna kamera nyingi sijaweza kuzitaja, lakini kwa kuzingatia hizo feature tano ambazo nimekutajia, basi ni vizuri kuweza kuzingatia kamera hizo ambazo nimezitaja na ukaendelea kuangalia kamera zingine kama ni Sony kwa mfano kuna Sony a 73 uh, ni kamera nzuri pia ambayo inaweza kukuofa hizo feature zote na bajeti yako ina range kuanzia kwenye hizo pesa ambazo nimeweza kuzitaja kwamba haiwezi kuwa chini ya dola 500 kwa lazima uhakikishe una invest by the way kama unaingia kwenye industry ya film au content creation lazima ukubali na uwe tayari kuinvest kuinvest sio muda peke yake pamoja na education lakini pia lazima uinvest kwenye gear tunapozungumza gia tunazungumza kamera kwa hiyo lazima ukubali na uwe tayari kuinvesti kwenye gia ili uweze kuletea matokeo by the way huwezi kutengeneza pesa kama usipoweka pesa kwao lazima uweke pesa ili uweze kupata pesa uzuri ni kwamba investment ya kamera ni moja ya vitu ambavyo kama utaitunza vizuri ina uwezo wa kulipa vizuri na ikaendelea kukuletea pesa nyingi na ikadumu kwa muda mrefu unaweza kukaa na kamera moja kuanzia miaka mitano mpaka kumi ikiwa haijaharibika na inaendelea kuingizia wewe pesa kwao ni investment nzuri ambayo unaweza ukadecide lakini usiinvesti tu kwa sababu ya hela ulionao kwa wakati huo zingatia hivi vigezo vitano ili uweze kupata kamera ambayo italast na hautokuwa na muda wa kuupgrade kila siku kumbuka kwa upgrade unapo upgrade kamera inahitaji uongeze pesa. Kwa hiyo unajikuta kila siku utakuwa una invest hela kwa ajili ya kununua kamera, lakini una uwezo wa kununua kamera moja ambayo ikalasti kwa muda mrefu na ukaweza kuitumia katika sehemu ya comment nitatamani ah, uh, uweze kuacha maoni kama kuna kamera yoyote ambayo unatamani uh, au umeiona ume, ume inaendana na hizi feature ambazo nimezieleza unaweza ukakomenti hapo watu wengine wakaweza kujifunza lakini kama una maoni yoyote kuhusiana na video hii ya leo unaweza kuweka maoni hapo ili pia wengine waweze kujifunza na kujumuika pamoja acha maoni katika sehemu ya comment kama umefurahia na kujifunza kupitia video hii ya siku ya leo na suni nitakuja na video, uh, video zingine zaidi ambazo zinahusiana na maswala ya kamera ili tuweze kujifunza zaidi uh, nifuatilie katika mitandao yangu ya kijamii instagram facebook pamoja na twitter kwa jina la Geo Media group huko pia kuna tips na ushauri mbalimbali tunapeana kuhusiana na masuala ya creative neno moja kwa wanafunzi wangu na watu wote ambao wananifuatilia by the way nimekuwa nikipokea request nyingi sana za watu wanataka kujifunza ana kwa ana bahati mbaya sana ni kwamba maombi yao wengi ni ngumu sana kuwezekana na hakuna muda wa kutosha wa mimi kukaa na mtu ana kwa ana ili kuweza kujifunza pamoja. Muda ni mchache, mambo ni mengi, na watu wengi sana ambao natakiwa kuwafidi kwa maana ya kuwapelekea elimu na kuwafikia. Kwa hiyo the best option ambayo nakushauri mtu jifunze online, jifunze ulipo. You can ask me anything, chochote na muda wowote nikakuassist, lakini uwezekano wa kupata muda wa kuwa na darasa la ana kwa ana ni mgumu kwa mfano kama sahizi tunaelekea disemba nitakuwa na maandalizi ya kozi kubwa sana ya film making kwa hiyo nahitaji niinvesti muda mwingi zaidi katika kusoma zaidi na katika kuscript na kutengeneza kozi kubwa ambayo itawasaidia watu wengi ambayo hawawezi kunifikia na itakuwa ngumu mi na wewe kukaa pamoja na kujifunza otherwise kama tutapata nafasi tutaandaa uh, conference uh, ambao tutakutana ana kwa ana, aidha ni mwezi wa 12 mwishoni au ni Januari, ili tuweze kujumuika na kujifunza kwa pamoja, mimi na nyinyi. Mnaweza mkaacha maoni hapo kuhusiana na hilo, kama mtapenda tuweze kufanya kitu kama hicho, na mniambie mnataka kifanyike lini na kiweze kufanyikaje. So mimi sina la ziada, see you next time.